Hé, hey, kom eens. Kom eens. Met z'n drieën. hey, kom eens. Mini. Hé, hey, kom eens. Precies achter de paal. hey, pony. Ponies. Daar ken ik het best. Hé, hey, kom eens.